à tous pour euh, une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une randonnée que j'ai essayé entre Saint-Priest et le parc de Paris. Je suppose que tout le monde connaît le parc de Paris. Mais je vous parlerai de ce parc une prochaine vidéo. Du coup, je voulais quand même vous parler de cette petite randonnée qui peut être agréable un peu secouante à cause des caillasses, euh, mais c'est faisable. Par contre, vous avez intérêt de euh, récupérer euh, des bons petits boustiques pour éviter de vous faire bouffer. Bah, bonne vidéo à vous et à bientôt. N'oubliez pas de liker en bas à droite. Salut, salut